армысың қалың елім қазағым сіздерге айтар датым бар мен қазір ғана бір видео көрдім видеода жаңағы қытайлар тайраңдап қазақстанда жүр шамалғанда жүр полиция билік депутаттар қайда қарап отырсыздар қайда қарап отырсыздар бұл сіздердің жұмыстарыңыз ғой қалай олар границадан өтіп бізге келеді не таратып жүр білесіздер ма оны да білмейсіздер кім біледі сонда қалай болады айтыңыздар неге қытайлар бізде тайраңдап жүреді неге олар ана жақта біздің қыздарымызды зорлап қорлап жатыр ұлдарымызды осында келіп тағы да тайраңдайды сіздер соған жол беріп отырсыздар сіздер біздер біздің халық қазақ халқына кепілдік бола алатын адамсыздар ма бола алмайсыздар ма қалай болады айтыңыздар бұл, қал, бұл қалай бұл не деген сұмдық не қылған тақтық бұл бұл не қылған тақтық? неге қытайлар біздің елімізге келіп Э, алматыға келіп шамалғанда осындай тірлікке барады тайраңдап жүр тайраңдап неге тайраңдап қойдыңыздар сізде мына э, таможнядағыларға кедендегілерге ақша берсе болды кіргізіп жіберетін болу керек шамасы әйтпесе қайдан келді олар ізде сұрауы жоқ ешкім сұрап жатқан жоқ олардан олар білгендер олар жайдан жай келген жоқ бұл жаққа олар міндетті түрде бір инструкциямен келді бір тапсырмамен келді қолдарында тапсы балаларға таратып жүр якобы жаңағы таратып жүрміз қолдарында бірдемелері бар кім кіргізді олар қалай кірді айтыңыздар бұл қалай бұл неге бұлай болады қазақ халқын неге талан таражға саламыз біз неге кім көрінген келіп бізге төбемізге ойнақтайды мен қазір көріп ашуым келіп отыр ренжімеңіздер сөзім ауыр болмасын бұл, бұл қалай депутаттар бәлен миллион ақша алып отырсыздар сіздер халықтың қамын сіздер ойламағанда кім ойлайды егер ол олар ертең келіп осы жерге кіретін болса кіретін болса бірінші полиция военный жолдастар полиция военныйлар жігіттер апталдай азаматтар ертең күнімізді ойлайық ертеңгі болашағымызды сіздер ойлаңыздар бәріміз де ойлайық жалғыз жекелеген адамдарға ғана керек па сонда осы ел мен жер олар келетін болса ешкімге де жақсылық болмайды олар ана жақта істеп жатқанын осында да жасайды тайраңдап жүр көріп жүрсіздер мынау не сұмдық қалай олар таможнядан кіріп кетеді қалай кеденнен қалай олар шекарадан кіреді кім соның бәріне біреу мүмкіншілік беріп отыр ғой оларға олар екі миллиард еще неприкосновенность бар оларда біз оларға тиіспеуіміз керек қолымыздың ұшымен бізге мүмкіншілік жоқ андай оларға бірдеңе деп айтуға ал олар ол жақта не істеп жатыр қытайда сөзім ауыр болмасын қатты ашуға беріліп отырмын қазір кім жауап береді бұның бәріне кім жауап береді ертең біздің болашағымызға балаларымыздың күні не болады кім жауап береді ағалар жоғарыда отырған ағалар полиция милиция кнб бұл сіздердің жұмыстарыңыз бұл сіздердің істейтін жұмыстарыңыз ешкімді кіргізбеу ешкімді шығармау шекарадан тышқан өтпеу керек адам түгілі олардың әрқайсысы келгенде бұл жаққа жекер, бекерден бекерден бекер келмейді олардың әрқайсысы инструкциямен келеді белгілі бір міндетпен келеді бұл жаққа бұлай болмайды халық есімізді жинай қазақ халқы істегеннің аузында ұстағанның қолында болмайық десек бала шағамыздың мына елді жерді сақтап қалайық десек ұйықтамаңыздар мынау болмайды мынау барып тұрған бейбастақтық біздің жағдайымыздың шиеленіс шегіне жеткені